दस हजार डॉलर हम आपको देंगे अगर आप आ, सिर्फ हमारा पूरे के पूरे शरीर में से सारे के सारे गॉल स्टोन निकाल दें The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So hello everyone. नमस्कार मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि नेचुरली आप अपने गॉल ब्लैडर और लिवर को कैसे साफ कर सकते हैं बिल्कुल फ्लश कर सकते हैं लेकिन उसकी सच्चाई और वहाँ पर क्यों ये बताना चाह रहे हैं बहुत ज़रूरी चीज़ है ये क्योंकि हाल ही में कुछ पेशेंट्स ने हमें कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने बाहर से बल्कि not not even from India India में ऐसी चीज़ें बड़ी आसानी से मान ली जाती है लेकिन बाहर में भी ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं और आ, बहुत ही ज़्यादा मिथ चल रहे हैं सो तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि gall bladder cleanse gall bladder flush gall bladder के जो लिवर फ्लश लिवर क्लेंस का पीछे क्या साइंस है होता क्या है वहाँ पर राइट तो वेन वी टॉक अबाउट कि क्या होता है गॉल ब्लैडर फ्लश करना गॉल ब्लैडर से सारे स्टोन निकाल लेना ठीक है और वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं ऑलिव ऑयल से या आ, जो दूसरे प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं साथ में और उस ऑलिव ऑयल या और जो प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं एप्सम सॉल्ट्स और उससे क्या एग्जैक्टली exactly हो रहा है और कैसे उनको लगता है कि गॉल ब्लैडर से स्टोन निकल गए वो सब बात आज आपको बताएंगे राइट सो टेक्निकली होता क्या है कि आपका जो गॉल ब्लैडर है वो बेसिकली इतना सा होता है इतना मोटा इतना लंबा इतना सा गॉल ब्लैडर होता है चुनचू भर का और उसके अंदर अगर स्टोन्स बनने लगे तो वो कभी कभी फूल सा जाता है तो फूल के वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा छोटा सा इतना हो जाएगा ठीक है एक आपके हथेली पे भी बड़ी मुश्किल से आएगा अगर बहुत ही ज्यादा फूल गया तो हथेली पे आएगा राइट सो गॉल ब्लैडर को फ्लश करने वाले जो नेचुरल मेथड अगर आप इसे इंटरनेट पे देखेंगे तो गॉल ब्लैडर को फ्लश करने का नेचुरल मेथड एक सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट ने अपने तरफ से बताया था और ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है जिसको gall bladder flush liver flush gall bladder cleanse के नाम से जाना जाता है ऑल्टरनेट रेमेडी बोली जाती है कि आप इसे करेंगे तो आपके गॉल ब्लैडर से स्टोन्स निकल जाएंगे टेक्निकली जो इशू इसमें आता है वो यह है कि इस क्लेंस में वो यूज़ करते हैं बहुत सारा ऑलिव ऑयल कुछ हद तक उसका प्रोसीजर है आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा उसके अंदर कुछ हर्ब्स लेते हैं कुछ लेमन जूस लेते हैं और फिर एप्सम सॉल्ट्स लेते हैं कुछ प्रकार के इस प्रकार की चीज़ें कई घंटों तक लेते हैं भूखे रहते हैं और फिर कई बार हो सकता है वो एनीमास भी लेते हैं कोलोन क्लेंस भी करते हैं साथ में सो बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर कई वीडियोज मिल जाएंगे कई रेफरेंसेस <clears throat> मिल जाएंगे कई टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे कि भाई बहुत क्लेंस हुआ मुझे तो मैं तो बहुत ठीक हो गया वरना ऐसा ऐसा हो जाता सो so, उसके पीछे का जो लॉजिक लोग बताते हैं कि गॉल ब्लैडर का जो काम है वो यह है कि गॉल ब्लैडर बेसिकली आप जब भी किसी भी प्रकार की फैट को ऑयल को लेते हैं कंज्यूम करते हैं तो उस ऑयल को ब्रेक डाउन करने के लिए आपके लिवर से बाइल बन के हरे रंग का बाइल लिवर से बन के गोल में जाता है गोल ब्लैडर में गाढ़ा होता है और फिर आपकी इंटेस्टाइन में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एक पार्ट है स्टमक के नीचे ड्यूडरम वहां गिरता है कब गिरेगा जब आपकी पेट के अंदर फैट जाएगा चर्बी जाएगी तो वो चर्बी जहां तक नीचे पहुंचते पहुंचते आती है तब तक वहां पर गॉल ब्लैडर के बाइल के थ्रू गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल गिर जाता है ताकि वो उस चर्बी के साथ मिलके उस चर्बी को ब्रेक डाउन करे ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके ठीक है सो टेक्निकली eh, बिल्कुल उसमें क्या होगा मतलब क्या जितनी ज्यादा चर्बी आप खाओगे उतना ज्यादा गॉल ब्लैडर को वर्क करना पड़ेगा बाइल बनाने के लिए बाइल देने के लिए ठीक है सो इस लॉजिक से ये जो लोग हैं वो क्या करवाते हैं कि आपको कहते हैं बहुत सारा ऑलिव ऑयल पीजिए उस बहुत सारे ऑलिव ऑयल के वजह से आपका गॉल ब्लैडर है बहुत सारा काम करेगा लगातार काम करेगा बहुत सारा काम करेगा और उस काम के थ्रू वो जो पथरियां हैं छोटी छोटी वो बाहर फेंकता जाएगा फेंकता जाएगा इस चीज में वो उनका मानना है कि वो जो वाइटामिन सी है जो लेमन जूस है या जो भी फ्रूट जूसेस यूज़ करते हैं वो वो हेल्प करते हैं इप्सम सॉल्ट्स हेल्प करते हैं और साथ ही उसके वजह से जो होने वाले साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर आ, कुछ तरह की डेफिशिएंसीज आ जाती हैं उसके लिए आपको वाइटामिन सीज लेना ज़रूरी है इप्सम सॉल्ट लेना ज़रूरी है उनके लॉजिक है और उसके कुछ कई घंटे तक ये करना होता है कुछ कभी कभी एक दो दिनों तक ये करना होता है और फिर जब आप इसे लेते हैं कई घंटों तक तो अगले दिन सुबह आपके जो आप जब मोशन जाएंगे आप जब स्टूल्स पास करेंगे लैटरिन करेंगे तो उस लैटरिन में आपको हरे हरे वेजिटेबल जैसे वेजिटेबल जैसे ग्लोब्यूल्स दिखेंगे वो हरे हरे वेजिटेबल जैसे ग्लोब्यूल्स अगर आप इकट्ठा करेंगे आप उसे निकालेंगे क्योंकि वो तैरने लगेंगे क्यों क्योंकि वो वो आपके मोशन फ्लश आउट नहीं हो जाएंगे वो ऊपर ऊपर तैरने लगेंगे तो वहां से वो लोग उसे निकाल के इकट्ठा करते हैं कि इतना सारे स्टोन्स निकल गए गॉल ब्लैडर में से और वो एक्चुअली हल्का फील करते हैं रिलीव फील करते हैं कि गॉल ब्लैडर लिवर क्लेंस हो गया ऐसी एक व्यक्ति ने मुझे कांटेक्ट किया और वो ऐसे क्लेम करने लगे कि भैया मैं दस हजार डॉलर हम आपको देंगे अगर आप आ, सिर्फ हमारा पूरे के पूरे शरीर में से सारे के सारे गोल्ड स्टोन निकाल दें सारे के सारे लिवर में से गोल्ड स्टोन निकाल दें ऑलरेडी उन्होंने फोटो भेजी हमें इतने सारे तो वो स्टोन ऑलरेडी निकाल चुके हैं पूरा भर के पतीला भर के सो so, इतनों सा गॉल ब्लैडर होता है याद रखिएगा इतनों सा होता है फैल भी जाए डायलेट भी हो जाए तो भी एक हाथ भरता है इतने सारे स्टोन उसमें भर के तो हो ही नहीं सकते तो ये इतने सारे फैट या कह लीजिए ग्लोबल हरे हरे वेजिटेबल सब्जियों जैसे दिखने वाली चीजें क्या है और क्यों उनको रिलीफ हो रहा है इसका लॉजिक थोड़ा सा समझते हैं बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसको समझते हैं और वहां पर वो हरा रंग कहाँ से आया ऑब्वियस बात है जब आपने तेल लिया इतना सारा ऑयल लिया ऑलिव ऑयल लिया कोई भी ऑयल लिया ज्यादा ऑयल एक स्मूथ लेग्जेटिव जैसा काम करता है यानी उसके बाद ऑयल लेने के बाद में आपको लूज मोशन आ सकते हैं अगले दिन या उसी दिन डिपेंड करता है कितना ऑयल लिया है ठीक है लूज मोशन आने के चांसेस हैं ज्यादा मोशन आने के चांसेस हैं उसके अलावा ऑयल के साथ बिल्कुल बाइल प्रोडक्शन ज्यादा होगा आपका गॉल ब्लैडर को ज्यादा काम करना पड़ेगा और बाइल गॉल ब्लैडर ज्यादा फेंकेगा no that does not mean कि गॉल ब्लैडर के अंदर का स्टोन भी ज्यादा निकलेगा बाहर स्टोन भी निकलेगा क्योंकि इतने सारे स्टोन तो निकल नहीं सकते तो वो क्या है हरा हरा निकलने वाला वहां पर क्या होता है ये जो इतना सारा ऑयल है फिर जो इप्सम सॉल्ट है इप्सम सॉल्ट बेसिकली मैग्नीशियम का एक सॉल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट ये मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ये वाटर एब्जॉर्बेंट सॉल्व होता है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पास रख लेता है सो so, हम Epsom salt plus oils plus आपके जूसेस जिसमें वाटर होगा बहुत सारा ऑब्वियसली बात है वाटर कंटेंट होता है वो सारी चीजें जब आप मिलती हैं तो टेक्निकली क्या होता है वो एक तरीके का सोपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है वहां पर जिससे कि बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं और वहां हरा रंग कहाँ से आ रहा है बाइल से ऑब्वियसली लिवर ज्यादा बाइल प्रोड्यूस कर रहा है और उस समय आपका पेट जो है डाइजेशन कर नहीं पा रहा इतने सारे ऑयल का और घपा घप घपा घप वो मिला के इतने बड़े बड़े ग्लोबल्स बन के सोपोनिफिकेशन नाम का रिएक्शन होके वहां पर आपके इमोशंस के साथ निकल जाता है तो वो जो ग्लोब्यूल है वो गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं है वो वही ऑयल वही एप्सम सॉल्ट और आपके स्टमक में अगर इंटेस्टाइन में पेट में कुछ भी है वो सारे मिलजुल के वहां निकल रहे हैं सोपोनिफिकेशन होकर हरे रंग ठीक है सो so, ये चीज करने से क्यों क्योंकि आप जब भी कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग रिलीव करते हो जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा डायरिया होता है और आप जाके पास कर देते हो लूज मोशन तो आपको रिलीफ मिलता है हाँ, हाँ वैसे ही लोगों को रिलीफ मिलता है जब वो खत्म हो जाता है लूज मोशन होना वो डायरिया होना तो एक तरीके का रिलीफ मिलता है दे फील कि उनका पेन <clears throat> उनका गॉल ब्लैडर का पेन रिलीफ हो गया या लिवर का पेन रिलीफ हो गया पहले का पेन रिलीफ हो गया पर टेक्निकली साइंटिफिकली कोई भी ऐसा एविडेंस या पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि गॉल ब्लैडर से इतने सारे स्टोन्स निकल के आए ठीक है हाँ गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी जरूर बढ़ गई है अब इसमें रिस्क क्या है देखिए गॉल ब्लैडर के स्टोन्स अगर गॉल ब्लैडर में बनते हैं तो गॉल ब्लैडर में पड़े रहते हैं ठीक है और वहां से अगर छोटा स्टोन है तो कई बार वो स्टोन वैसे भी निकल जाता है पास आउट हो जाता है और अगर बड़ा स्टोन है तो वहीं पड़ा रहता है निकल ही नहीं पाता है तो वो कुछ भी कर लें आप अगर इतना बड़ा स्टोन है जो रास्ते से ही बड़ा है तो फ्लश कर लें चाहे कुछ कर लें चाहे वॉल ब्लैडर में हम दूरबीन डाल के उसको पकड़ के निकालना चाहे तो भी नहीं निकलेगा जी हाँ ऐसे भी प्रोसीजर है जिससे कि थ्रू ई e करके गॉल ब्लैडर के अंदर भी हम अपना एक दूरबीन से चीज डाल सकते हैं अगर गॉल ब्लैडर के नेक में या उसके पाइप में कोई स्टोन फंसा है तो उसे पकड़ के निकाला जा सकता है ईआरसीपी e के थ्रू राइट सो ऐसे कुछ करके भी उसे नहीं निकाला जा सकता अगर वो स्टोन बड़ा है तो फिर आप कितने भी फ्लश करें वो वहीं का वहीं रहेगा अगर बहुत छोटा छोटा स्टोन है तो वो फ्लश जो आप कर रहे हैं उसके बगैर भी वो वैसे निकल जाएगा उसके लिए कुछ नहीं करना होता है या गॉल ब्लैडर स्लज है तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता वो अपने आप निकल जाएगा अगर आप सही मात्रा में डाइट एक्सरसाइज लाइफ स्टाइल सही जीते हैं तो आपको सिर्फ सही डाइट लेनी है सही एक्सरसाइज करनी है बहुत ज़्यादा एक साथ ऑयल नहीं खाना बहुत ज़्यादा बहुत कम एक साथ ऑयल भी नहीं खाना जीरो भी नहीं खाना एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल जीनी होती है बस अगर गॉल ब्लैडर फ्लश आप करते हैं तो उसमें रिस्क बहुत सारे हैं आपको पेट की किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कुछ लोगों को nausea vomiting diarrhoea abdomen pain ज़्यादातर सभी को बल्कि पेट में अनकंफर्टेबल फीलिंग और डायरिया तो होता ही नहीं तो at least motion multiple times pass out होते हैं डायरिया लूज ना हो तो भी मल्टीपल टाइम पास आउट होते हैं और इसके वजह से कोई बड़ा स्टोन है तो वो रास्ते में फंस भी सकता है और लिटरली किसी प्रकार की इमरजेंसी भी पैदा हो सकती है गॉल ब्लैडर में क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर कोलिक हो जाता है कोलिक का क्या मतलब गॉल ब्लैडर में पेन कब होता है जब गॉल ब्लैडर के रास्ते में कोई स्टोन फंस जाए और गॉल ब्लैडर अपना काम ही ना कर पाए पंप ना कर पाए उसको बाहर ना निकल पाए वो गॉल ब्लैडर में सूजन आती है सूजन आती है सूजन आती है और वो एक कोली गॉल ब्लैडर पेन होता है खूंखार पेन होता है पेशेंट उछलने लगता है इतना पेन होता है जो हल्का फुल्का दर्द हो रहा है यहाँ पे वो गॉल ब्लैडर कोली नहीं है गॉल ब्लैडर पेन इतना होता है कि आपको गॉल ब्लैडर का दर्द होगा तो हॉस्पिटल में मिलोगे आप समझे इतना होता है <clears throat> और रीनल कोली किडनी में भी सेम इतना ही दर्द होता है किडनी में जब सूजन आती है किडनी में स्टोन फंस जाए तो या गॉल ब्लैडर का स्टोन फंस जाए तो और दोनों ही स्टोन जो है प्रॉपर सही लाइफ से आराम से निकल सकते हैं दोनों ही केस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है जब तक कि पेन कंटिन्यूस या सीवियर ना हो पेन कंटिन्यूस है पेन सीवियर है मतलब फंस गया है स्टोन फंसे हुए स्टोन को निकालना होगा बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका स्टोन खुद ही निकल जाए फंसा हुआ वरना छोटे छोटे स्टोन किडनी में से खुद निकल जाते हैं गॉल ब्लैडर में से भी खुद निकल जाते हैं उसके लिए फ्लश जैसे खतरनाक चीजें करने की जरूरत नहीं है और एटलीस्ट ये गलत धारणा तो मत पालिए कि जो निकल रहा है इतने सारे वो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं राइट आप अगर कोई सीरियस खतरनाक चीज कर रहे हो इवन एक अनिमा खुद से कर रहे हो एनीमा के भी खुद रिस्क होते हैं अनिमा मतलब जो लेटरिन के रास्ते में खूब सारा आप कुछ पानी या कुछ लिक्विड डालते हैं कभी कभी दवाई डालते हैं जिससे कि फट से बहुत सारा मोशन आ जाते हैं लूज होकर और पेट साफ साफ हो जाता है ये एनिमा करते हैं कब जब हम नीचे से दूरबीन का कोलोनोस्कोपी करने लगते हैं तो उससे पहले एक दिन पहले एनीमा करते हैं कि पेट पेट में साफ हो और हम देख सकें कि पेट जो इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है क्या नहीं है कोई बीमारी है अल्सर है क्या है वहाँ सिर्फ मोशन ही मोशन लैटरिन लगी हुई ना हो इसलिए उसे सफाई करके फिर जाकर करते हैं हर चीज का रोल है हर चीज का एक पर्टिकुलर काम होता है राइट सो ये नहीं कि हेल्थी इंडिविजुअल बिना कोई हिस्ट्री के गॉल ब्लैडर के स्टोन नहीं है कुछ नहीं है अल्ट्रासाउंड में लेकिन हम फ्लश करेंगे फ्लश करेंगे तो आप बस वो सोप जैसी चीजें देखेंगे बड़े बड़े गठले देखेंगे जो <clears throat> ना तो आपका कोई ट्रीटमेंट हो रहा है ना आपको कुछ फायदा हो रहा है हाँ साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम एब्जॉर्ब हो जाए बहुत सारा तो उससे भी खतरनाक साइड इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं मैग्नीशियम एक ट्रेस एलिमेंट है जरूरी है कुछ मात्रा में तो वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी वाले लोगों को थोड़ा कामिंग इफेक्ट मिलेगा पर जो मैग्नीशियम डेफिश जिसका ऑलरेडी बोल रहा हैवी डोज होने से प्रॉब्लम भी हो सकती है सो so, ऐसी चीज़ों से दूर रहें किसी प्रकार के क्लेंस के साइंटिफिक रीजन को समझें अगर कोई क्लेंस समझा रहा है ये ले लो वो ले लो तो उससे होगा क्या बॉडी में उसके साइंस को समझने के लिए बॉडी की वर्किंग को समझिए और फिर अपना दिमाग लगाइए सिर्फ किसी की बातों पर नहीं आइए ये मेरा आज का वीडियो का उद्देश्य है तो कृपया इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करिए क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को ट्राई करते हैं right? Liver cleanse, kidney cleanse, intestine cleanse, colon cleanse. So things are risky. bahut risky होता है अगर बहुत बड़ा स्टोन है आपके गॉल ब्लैडर में तो उसे तोड़ा जा सकता है निकाला जा सकता है ऑपरेशन मैं जानता हूँ ज़्यादातर दुनिया भर के सर्जन गॉल ब्लैडर में स्टोन दिखते ही ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो हमने कई बार सीधा सीधा समझाया है हर स्टोन को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती अनलेस अनटिल बहुत सिम्टोमेटिक पेशेंट है सिम्टम्स नहीं जा रहे सिम्टम्स मैनेज नहीं हो रहे तभी स्टोन का ऑपरेशन की जरूरत होती है वरना स्टोन को निकालने के लिए नेचुरली आप लाइफस्टाइल चेंजेस से निकाल सकते हैं बाइल सॉल्ट टैबलेट्स ले सकते हैं बाइल सॉल्ट सिक्वेस्टन टैबलेट्स ले सकते हैं साउंड वेव टेक थेरेपी से बाइल जो गॉल ब्लैडर स्टोन हैं उसको तोड़ा जा सकता है ये बात याद रखिएगा और गॉल ब्लैडर में कितने प्रकार के स्टोन होते हैं यही लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है वो सारी बातें मैंने गॉल स्टोन का पूरा एक बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट बना रखा है मैं आपको इस वीडियो के एंड में लिंक कर देंगे जरूर देखिए आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए नॉलेज बढ़ाइए फिर डिसाइड करिए कौन सही है कौन गलत है इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए अगर आप सच फैलाना चाहते हैं तो this is doctor education stay connected stay healthy